Hammaga salom, bu Texnogol kanali. Bugungi telefonimiz Oppo A57s telefoni, ya'ni Oppo telefoni hozirgi kunda juda ham ommabop telefon bo'lib kelyapti. Hozir ochishdan boshlaymiz. muxlislarimiz oppo telefonlarini obzor qilinglar deyishdi işte. biza oppo telefonimizni mana obzor qilishni boshlaymiz dizayniga keladigan bo'lsak dizayni juda ham chiroyli kompaktniy to'rtburchak qirrali telefon shaxsan o'zimga ham yoqadi chap tomondagi qismiga keladigan bo'lsak nano sim karta telefonni baland past qiladigan knopkasi o'ng tomoniga keladigan bo'lsak отпечатка va telefonni o'chirib yoqadigan knopkasi telefonimizni ekraniga keldik ekrani ips hd plus olti yuz besh dyum oltmish gertsda ishlaydi Endi telefonimizni usti qismidan ichki qismiga o'tamiz. Protsessori MediaTek Helio G35 8 yadrli 12 nanometr. Ichki xotirasi 64 tali, Asus 4 GB va buni 128 talisi ham bor. Bu telefonimizning juda ham zo'r tomoni, ya'ni batareykasi 5000 amper. Bu degani bemalol o'yin o'ynasanglar bir kunga yetadi. E zaryadkasi keladigan bo'lsa, zaryadkasi Super Ghost'da to'ladi, 33 vattda to'ladi. Bu degani juda ham tezkor tez vaqtda zaryadkasi to'la telefonga PUBG muxlislari shoshilmanglar tez qilib ko'rdim telefoningizni, videoni oxirida qo'yamiz sizlarga fishkalarni aytib o'tib ketaman bunda ikkita sim karta va bitta qo'shimcha flashga qo'ysangiz bo'ladi 3.5 mm audio jeki bor NFC ni поддержка qiladi va yomg'irda ham telefonni bemalol ishlatib ketsangiz bo'ladi bu degani telefonni suvga tiqib ishlatish kerak degani emas telefonimizda faqatgina 4 GB bilan azu cheklanib qolmaysizlar bunda virtualni azu qo'shsangiz bo'ladi bir gigadan to'rt gigacha qo'shsanglar bo'ladi ya'ni to'rt giga qo'shsanglar sakkiz giga xotira bo'ladi telefonimizni qiziq joyi keldi ya'ni kamerasi. asosiy kamerasi 50 megapiksel ikkinchi kamerasi 2 megapiksel ikkinchi kamerasi portretni rejim qilib oladi asosiy kamerasi faqatgina rasm bilan videoga ishlaydi videosiga keladigan bo'lsa videosi 4k разрешение ekan full hd 30 ta kadr olar ekan oldi kamerasi ham orqa kamerasi ham selfi kamerasi ham yaxshi ekan mana ko'rishingiz mumkin man o'zim qoldim qoldimu bu telefonimizda sizlarga yoqqan bo'lsa va uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sandiqshop.uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, shu telefonni siz ishlatgan bo'larmidinglar? Kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat.